はい皆さんこんにちはゆかチャンネルのゆかです皆さん今日は今ね私あの新年日本で迎えてチェジュにたったさっき戻ってきたんですけど実はすんちゃんにドッキリを考えていていろいろ買ってきたのがあるのだからドッキリを仕掛けていこうと思いますはいどうだろう私ねいつもドッキリ見抜かれちゃうから成功するかわかんないけどとりあえず 楽しんで見ていただけると嬉しいですであとこう面白くやってるからあんまり過度なドッキリを皆さんはしないようにお気をつけくださいでえっとね今回買ってきたのはじゃんこちら <laughs> このプニプニうんこっていうのをどこで買ったんだっけ100円ショップで購入したんですけどこれが1つのでこれが家のどこかに出現してすんちゃんがびっくりするビデオが撮れたらなと思いますあファイティン ギョプサルでいいいいよ肉もいいね何やってんの何やってんの言って何したっけこいつなんかしたけどね の人のなんでそこ虫なのえなんかこれは強敵だなこれ これすごいごめんやってもたあたしあー食べちゃダメいいうんこでしたどうだったんですかいやゆかがちょっと怪しかったんです ゆかの問題ですこれはでもリアルじゃん本物いやリアルだけど私にはもうちょっとちょっともっともっとすごいやつやって何もっとすごいってなんでそういううんこだけなの、うん、うんこは普通なのゆかは普通にうんこするし、うん、なんでゆかがなんかいきなり出たら変な格好になるか <laughs> ゆかなんか「大丈夫?」って言ったら「うんうんうんうん」って言うとしあれ <laughs> っと変だなと思ってバレてもうたそう当たり前だよなんかゆかいつもねあな <laughs> たがしっかりせえなんか普通にして普通に普通にしててじゃんすい。違う違う <laughs> もうニヤニヤしてるしなんかもう顔でなんか出てるこいつこいこいって感じのなんかまた出直します なんかすごいの楽しみで待ってます、はい、いつかは多分いけると思いまあさい最近頑張ってるからまあ今日からね多分じゃ頑張りましょうおやすみおやすみご覧のスポンサーの提供でお送りしましたなんか悩みある <laughs> なんか変だねはいなんかお茶飲もうか ゆかゆかえゆか私かあなた二人の中で一人をノックしたんだここにあれあいや投げやめてようんこはやめりやめりあけましておめでとう